وين اس بي في الستة وين اس بي في الستة كيف كيف عملتها سيب كيل عاد يفوت فيه المريض هذا الخراب سيب كيل جانج بانج الدولاب ايسي ريت يحكي معايا اليوم و... اليوم اقسم <laughs> شنو الحل اوه لذيذ ايزي ايزي يحكي مع النمي واحد اليوم اقسم بالله نحن على Nice nade. Uh, two pushing B. Spawn. Lol, A side sniper. Uh, one is in two. 10 HP. Nice. Nice. Nice. Low HP, one window. It's Nice. Go, go, go, go, B, go, B. Nice. Low HP. One low HP behind. Left, left, left, left. Nice. One, six, one six. One six. Yeah, ici. سبعة سنايبر يعني طلعها على اللعب الكلب سبعة سبعة سنايبر Okay. Okay, bomb under 10. Euh, under 8. Aha. Ah. Look, who got it? He got it. I got it. We got it. I got it all on my own. Shut us up down, but he said he ain't saying, but I got it all on my phone. ain't got kids, but I got a lot of clones. I just wanna ball, like my name John Jones. Leave me alone, too many favors, I'ma have to throw away my phone. Like, what did you want, huh? Like, what's been good with you lately?